ini adalah sebagai wujud suara kami anak-anak muda untuk melawan eh, upaya-upaya uh, industri rokok untuk terus mendekati anak muda. Jadi kami ingin mengatakan di sini bahwa cukup, kami sudah tahu kebenarannya, kami tidak ingin lagi dibohongi oleh industri rokok. So welcome today. And it's really important to be in this very sacred place in Indonesia and to remember that the tobacco industry take it over. They have their concerts here. They desecrate it. They desecrate this very precious national monument. So it's only right and proper that we're here to show that the youth of today, the youth of Indonesia, the youth of Asia, are actually going to claim this back.